Hola, en este módulo hemos hablado de dos cosas. Por un lado, hemos hablado de evaluaciones auténticas y por otro lado, hemos hablado de evaluaciones de impacto. Son dos ramas del campo de la evaluación que son muy importantes y cada uno tiene su movimiento de personas y literatura. Personalmente, en este mundo de la educación, creo que se deben unir. Recuerde, por un lado, Quieres evaluar si realmente hubo aprendizaje por parte del estudiante. El verdadero aprendizaje se mide con la ejecución de tareas que demuestren si sabe. Exámenes, un par de preguntas de selección múltiple, no recogen verdaderamente el conocimiento y la defensa. Por eso se debe medir al estudiante que ejecute lo más posible lo que debe ser su perfil o las competencias deseadas al final del curso o programa. Esto se llama la evaluación auténtica. Pero por otro lado, tú debes evaluar tu propia ejecutoria como educador. Tienes que preguntar si realmente hubo un aprendizaje impactante en la vida académica del estudiante. Tienes que preguntar si el estudiante realmente logró aprender algo significativo en su vida. Por eso, Siempre debe buscar la forma de ir hacia el camino correcto y a un paso correcto. De eso tratan las evaluaciones de impacto. No creo que vale la pena hacer evaluaciones auténticas si no son significativas en la vida del estudiante. Pero tampoco queremos encaminar al estudiante hacia áreas nuevas y pertinentes si solo podemos medir su progreso indirectamente con exámenes simples de selección múltiple. Nuestro reto es el desarrollo de evaluaciones auténticas y de impacto. Ahora los invito a profundizar sobre el tema leyendo los documentos asignados y participando en los foros y realizando la tarea para esta unidad. El próximo módulo tratará el tema de la interactividad. Hasta pronto.